назначение состава. А, совет а, с нужным кворумом не собрался. Соответственно, действия, которые должен был осуществить муниципальный совет по назначению состава, осуществлены фактически не были. В связи с этим данное право переходит к нам. И нам с вами необходимо объявить прием предложений по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии за городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального морские ворота, правомешающего голоса состава 17-22 года установить, что прием, э, что предложение с учетом методических рекомендаций подается в адрес Санкт-Петербургской избирательной комиссии, определить, что срок приема предложения составляет 30 опубликовали опубликование настоящего постановления, утвердить текст информационного сообщения и его опубликовать. В соответствии с информационным сообщением принимать документы в Умбуде а, по адресу на 35, кабинет 102, срок приема предложений с 7 июня по 6 июля, включительно в режиме работы понедельник, Серьезно, представим, прошу. Ну, давайте, вы считаете, что мы не проголосовали? Да, нет, можно и проголосовать. Вопрос э, просто уточняющий. Количество членов. 29 а, мая вступил в законную силу новой редакции устава, согласно которой 8 человек. Понятно. Ну, знаете, что, ну, помните, у нас была не так давно история, когда муниципалы э, в последние дни, по-моему, или дни были выбрали выходные, они должны были принимать одного ну и собирались на него давать, собраться и устроили. Помните, да? Может быть, мы будем в будущем, если будут такие случаи у нас, будем дописывать, что если, э, или заранее считать, если выпадают выходные дни у нас, то можно написать, писать, что выходные дни мы должны принимать. Обязательно, Дмитрий Николаевич, у нас не выпадает выходной день, мы проверили крайний день четверг, но в принципе мы не ну, все будем да, учитывать, да, конечно. В будущем в информационном да. сообщении мы будем это учитывать, чтобы немножко пояснили. Или будем сами считать? Ну, проверяем. Кто за данный проект постановки, прошу голосовать. Единогласно. Ну, Можно по этому вопросу еще, Александр да. Ну, то же самое, о чем вы говорили, по, просьба уточнить э, после, э, по ИКМО гавань, где у них в сообщении получается, что срок приема предложений с определенного числа, а публикация позднее получается, что если исходить из того, что опубликовано, срок приема предложений менее 30 дней. Ну, надо с этой ситуацией тоже как-то решить, может быть, продлить срок приема. Хорошо, мы посмотрим. И Хорошо, мы посмотрим. Второй вопрос. Так, муниципальное управление Красного Села, предложение в состав избирательной комиссии. Уважаемые коллеги, Красное Село формирует, ИКМО, ну, муниципальное образование формирует ИКМО, кандидатуры. Четыре кандидатуры. Было Ольга Николаевна, 77 года рождения, образование высшее, Иванова Игоря Александровича, 81 года рождения, образования высшее юридическое, Никандова Татьяна Борисовна, 70 года рождения, образования высшее юридическое, Черненкова Наталья Владимировна, 82 года, образование высшее, по месту работы. Черненкова Наталья Владимировна, МФЦ Красногвардейского, Красногвардейского района, Бурова Ольга Николаевна, школа 270, Николаева Татьяна Борисовна, школа 270, Иванов Игорь Андреевич, место администрации муниципального образования Красное Село. Вопрос. Вопрос. Кто за данное проект постановления, прошу голосовать тоже. Единогласно. Третий вопрос о предложении состава избирательной комиссии Калининградского муниципального образования Бегаева. Уважаемые коллеги, до 2 июля мы принимали предложение, 8 человек в состав ИКМО, необходимо назначить четверых, 4 кандидатуры поступило, поэтому предлагается Петербургской избирательной комиссии предложить Андреева Алина Александровича, 62 года рождения, образование высшее юридическое, Горбунова Галина Ивановна, 62 года рождения, образование высшее, Федорова Юлия Сергеевна, 90 года рождения, образование высшее юридическое, Схададзе Алексей Маренович, 74 года рождения, образование высшее по месту работы Федорова Юлия, управление Федеральной службы судебных приставов, Андреев Олег, а, а, да, вот дочки мне аббревиатуру написали, да, напомните мне. Это, это банк. Э, начальник. Э, в общем, да, отдел банка а, просто такая аббревиатура, значит, ВРМУ пенсионерка. Да, да, да, такой я УКВКУ, я видите, да, Ицхададзе. Ицхададзе, школа 635. Так, вопрос второй. Кто за данный проект письма, прошу голосовать, кто за. Единогласно принято. Четвертый вопрос о ставить. стажа для конечного перегородского образования в Уважаемые коллеги, та же история до 2 июня место поступило четыре предложения, поэтому предлагаю Марию Ирину Александровичу 61 года рождения образования высшее, Морозову Александру Игоревну 85 года рождения образования высшее, Сергееву Нину Ивановну 51 года рождения образования высшее, Шумилову Ларису Ивановну 70 года рождения образования высшее. По месту работы Шумилова, гимназия 698, Сергеева Нина Ивановна, местная администрация «Звездная». Борозова Александра Игоревна, а, работающая ООО Эрого Дизайн». Алиева Ирина Александровна, работающая ОАО а, «Авиакомпания России». Вопросы? Кто за данное проект прошу голосовать по «за». Тоже единогласно. Пятый вопрос о предложении кандидатуры председателя избирательной комиссии городского муниципального образования муниципального номер 7. Уважаемые коллеги, решение а, муниципального совета муниципального образования номер 7 на 1 июня сформирована избирательная комиссия с учетом наших предложений. 5 июня в наш адрес поступило а, решение Святогорского местного районного отделения Союзской политической партии «Единая Россия» с предложением кандидатуры Вольского Сергея Сергеевича, 1989 года рождения, образования высшего на должность председателя. Учитывая изложенное, предлагаю избирательной комиссии муниципального образования избрать председателем Больского Сергея Сергеевича. Предложение вопроса. А, Сергей Сергеевич у нас кем трудится? Я к сожалению, не подскажу, кем он трудится. мы по нашей квоте был назначен, это Единая Россия. Но к сожалению, не подскажу. Я не могу уточнить потом. Ну, вот там не сработал, не указано. Не читаешь даже. за данный проект постановления, прошу голосовать, кто за. Единогласно принято. Из разного, Дмитрий Владимирович, у вас, да? Да, у меня из разного это по поводу обращений, которые поступили наш адрес, э, в адрес, в частности, территориальной предполиции номер один, и каждому из нас индивидуально от гражданки Кутьясовой Галины Михайловны, э, господина Одинга, он посылал нам этот и это что касается территориальной избирательной комиссии номер один. И э, двух заявителей, которые обратились к нам по поводу ТИК номер 29, э, хотел бы кратко доложить. Говорить можно лишь об обращении препятствия Галины Михайловны, поскольку остальные заявители не предлагают никаких аргументов Э, своей просьбе уволить председателя территориальной избирательной комиссии номер 1 и номер 29. Но Галина Михайловна некие аргументы привела. Э, могу о них рассказать? Или вы все читали, помните? Ну, в двух словах. В двух словах все равно, да, э, Галина Михайловна указывает, что ТИК не контролировала заседание УИК, не извещали всех членов УИК о заседаниях, о а графике дежурств не снабжала УИКи необходимыми документами, отсутствовал бланк реестра для заявок на голосование вне помещения для голосования, отсутствовала телефонная связь, э, не контролировала то, что во многих УИК дежурили по одному члену УИК вместо двух. Ну и вот э, такого рода э, претензии были высказаны в этом письме. Я поговорил с Ольгой Дмитриевной Нечаевой, она дала свои пояснения по каждому пункту. Э, где в частности указывают, что, во-первых, все э, заседания, которые были необходимы участковой избирательной комиссии, проводили, созывая всех своих членов. Телефонная связь была, бланками и иными документами были обеспечены. Э, в период избирательной кампании, как говорится, выборы, которые состоялись в сентябре прошлого года, Галина Михайловна Кутьясова территориальной избирательной комиссии никаких претензий не предъявляла. Они возникли только по истечении 9 месяцев после выборов. А, то, что, как ее обвиняют, Нечаева, что она не проводила обучение, проводила, причем на этих э, заседаниях, где как раз проходило и обучение председателей участковых избирательных комиссий, всегда присутствовали э, члены ТИК, э, представители «Справедливой России», Яблока. Парнас, э, ну и так далее. Сама Галина Михайловна на таких заседаниях, в такой работе участия не принимала. Поэтому здесь Ольга Дмитриевна Нечаева считает, что обвинения в том, что она не обучала членов УИК, они голословны и ничем не обеспечены. Что касается тип 29 там вообще ситуация непонятная, поскольку заявители, предлагая уволить председателя Майковец, вообще никаких аргументов не предъявляют. Ну, желание только. Только желание, да. Но ну, само по себе желание уволить председателя ТИК не является основанием для его увольнения. В соответствии с федеральным законом, законом Санкт-Петербурга, э, Санкт-Петербургская избирательная комиссия назначает на должность и отстраняет от должности председателя территориальной избирательной комиссии. Давление на э, городскую комиссию со стороны любых лиц общественных объединений или политических партий я считаю неприемлемым. Тем более, когда прямые основания для того, чтобы признать неудовлетворительную работу территориальной избирательной комиссии у нас не имеется. Поэтому я прошу комиссию поручить мне подготовить тот соответствующий ответ, что мы э, сейчас не находим оснований для увольнения этих председателей территориальных избирательных комиссий. Я хочу дополнить, Дмитрий Валерьевич, но все же вы как руководитель методического центра вот такие э, жалобы, заявления, даже если они, э, на взгляд председателя, председателя ТИКов надуманы или там необъективны, мы все равно э, как исходим из того, что такие нарушения могут иметь место, но не обязательно в этих ТИКах, но в принципе в жизни, да, потому что все люди живые. Мы должны их в период обучения, вот эти вот все э, моменты, тоже как-то акцентировать и при обучении а, обращать внимание на то, что это тоже недостаток работы. Если там не извещен вовремя, если там действительно телефоны не работают на зимой, если, ну и так далее. То есть мы вот все, все такие жалобы, даже несмотря на их вот со стороны тиков на необъективность, мы все равно их должны виртуально смотреть как э, потенциальные нарушения, которые могут иметь место в принципе в любой работе. Эту работу мы постоянно проводим. Мы знаем, что сейчас э, сделали мониторинг всех помещении для голосования, которые в частности будут использованы на президентском посмотрели все, а даже включая розетки, сколько там розеток, как они расположены, можно ли подключить компьютер, принтер и так далее, есть ли телефонная связь. Что касается ТИК-1, на каждом участке было два телефонных номера. То есть здесь ну, именно в рамках того обращения, которое направило нас судья, никаких претензий предъявить Нечаеву нельзя в данном случае. Тогда Можно предложение Дмитрия Валерьевича поручить Дмитрию Валерьевичу. Да, пожалуйста. Скажу. У меня нет никаких замечаний по сути вашего ответа, потому что я не разбиралась. Я думаю, что вы разобрались, надеюсь, на это. Я по другому поводу. Дмитрий Валерьевич, <laughs> я по сути вашего выступления. Не обижайтесь, но я считаю невозможным подобное обращение квалифицировать как давление. Давление – это вот если бы она пришла с пистолетом и стала бы требовать, да, нельзя, стала общественного гаража. Она обратилась, она обратилась открыто, используя свое право на это. Там права она, не права, это другой вопрос. Но это не давление, ну, разобрались, все хорошо. Да, это не давление, когда двое, когда сами слова менять, но смысл в чем? Смысл в том, что если у человека есть факты, их надо фактически излагать. Если человек просто желает уволить, это давление. Оно такое мягкое давление, оно, конечно, ни к чему не приводит, это мы понимаем. Но его можно по-другому Не устраните нарушение. Хотя бы установите факты, установите факты. То есть мы э, должны э, не, не только требовать уровень профессиональный повышать со стороны участников, э, членов комиссии, да, но и со стороны э, авторов жалоб. Их тоже, они тем более профессиональные Мы же знаем, что они не одну жалобу пишут, они же э, на, на все предметы, э, если взять там э, по, по 10, по 16 жалоб на разные предметы пишут. Поэтому мы их тоже считаем профессиональными участниками, профессиональными авторами жалоб. Поэтому их тоже нужно уровень повышать. И нужно тоже говорить о том, что ну, если вы э, жалуетесь на конкретное должностное лицо, на то, что он там действовал, бездействовал, неправильно, правильно и так далее, нужно все же какую-то фактуру аргументированную, чтобы нам облегчить э, э, момент рассмотрения. Потому что мы же не можем так вот взять и прочитать, что увольте такого-то. Как это по-другому распределилось? Тем более, когда два заявителя, они пишут одну ту же Поэтому слово. Поэтому формулируем, что это, это похоже на давление. Просто очень похоже на давление. Одними словами. В частности, расторгнут служебный контракт государственного гражданского служащего председателя ТИК-1 номер Нечаевича. То есть читай, я так хочу. Уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги, хотел бы значит, высказать свою позицию. Э, я хотел бы напомнить коллегам, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия – это коллегиальный орган. В Санкт-Петербургской избирательной комиссии принято решение о создании рабочей группы, Э, которую все мы называем по жалобам, но забываем, что она еще не только по жалобам, но и по обращениям о нарушении закона. В данном случае речь идет о... У нас протокол определился, да? И шуток я здесь не вижу. Органы у нас коллегиальные. Причем у нас тенденция к принятию каких-то единоличных решений. Э, ни один из наших членов комиссии не может самостоятельно, э, даже по поручениям председателя, работать с обращениями о нарушении закона. У нас рабочая группа это не рассматривала. И хотелось бы также напомнить, что в рабочей группе, хотя есть состав рабочей группы, но члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии, как с так и с решительным, имеют право на них присутствовать и также должны извещаться. У нас рабочие группы собираются, на них э, приглашают только членов, не извещая остальных членов. Поэтому я полагаю, что принятие данного решения будет необоснованным, поскольку рассмотрения предварительного не было. Предлагаю рассмотреть этот вопрос на заседании рабочей группы и после этого на заседании комиссии принять обоснованное решение. Это будет поясняю, уважаемые коллеги, немножко забыл действующее законодательство. Я хочу напомнить, что действительно на заседании комиссии рассматриваются жалобы. Жалобы. Отнесенные к жалобам. Конечно, отнесенные жалобы, законом отнесенные, э, ссылаясь на некую там рабочую группу и осознавая тот факт, что это не жалобы, что здесь решение комиссии невозможно, оно не будет соответствовать закону, наш уважаемый член комиссии с правом совещательного голоса толкает на нас на нарушение действующего законодательства. Исполнение решения Санкт-Петербурга. Я считаю, что мы первую очередь мы должны исполнять закон. Не замалчиваем, а обсуждаем. Да, мы это обсуждаем. Но если имеет место жалоба, мы обязаны ее рассмотреть. Если мы будем рассматривать каждое обращение, каждое заявление, каждое письмо, мы из этого помещения не уйдем. И это будет не очень хорошо, поскольку здесь все-таки душно, кондиционер шеф не разрешает включать. Поэтому я все-таки предлагаю поручить подготовить проект ответов, да, который направить в установленном порядке в адрес на самом деле вопрос, э, а как насчет статьи 20, там есть 37 э, а, закона, там есть об обращениях о нарушении закона. Жалобы о а обращении о нарушении закона. Есть. Это не спорю, есть. И в положении нашей работы. А просто, мы обязаны посмотреть, давать ответ. Ну, Нет. Откройте 20 Олег, я хотел бы добавить. Я вот с Дмитрий Валерьевич не спорю на предмет того, что не обязательно принимать решение на заседании комиссии. Я лишь говорю о том, что на заседании рабочей группы этот вопрос должен рассматриваться, и дальше может даваться ответ. А рабочая группа этот вопрос не рассматривает. Рабочая группа должна рассматривать, предварительно рассматривать поступившие жалобы. И обращение. Уважаемые коллеги, после учите матчасть. Положение рабочей группы, Дмитрий Валерьевич, почитайте. Кто за предложение Дмитрия Валерьевича сформулируем ему поручение, чтобы он рассмотрел это и ответил? Да. Эти два заявления. Кто за это предложение? Дмитрий Васильевич. Восемь? За. Я на всякий случай воздерживаюсь. Один воздержавшийся. Решение принято. Значит, на этом ну, заседание закончено. Спасибо за работу. Когда у нас следующее? Во вторник. 13 -го.